Chururu, chururu, poeira, poeira. Chururu, chururu. Por favor, antes de se apresentar, guarde as cantadas no seu bolso. Aí eu posso até gostar de você e do seu jeito disseram que os opostos se atraem. Na ilusão é verdade, mas nossas diferenças se dão tão bem. Ah, eu tava certa que diria não. Mas toda regra tem uma exceção fora do padrão. A gente se diverte mais. um cheiro de problema. Você é confusão, é confusão. Mas não tem problema, eu sou a solução, solução. Você é confusão, é confusão, ai ai, mas não tem problema, eu sou a solução, solução. Tchuru.

Já me disseram que os opostos se atraem. Ainda não sei se é verdade, mas nossas diferenças realmente a visão também. Ah, eu tava certa que eu diria não. Mas toda regra tem uma exceção fora do padrão. A gente se diverte mais. Seu perfume tem um cheiro de problema. Você é confusão, é confusão, ai ai, mas não tem problema. Você é a solução, a solução. Chururu, nuera, nuera. Tchururu, chururu, uma napoeira.